қарапайымдылық дегеніміз өзінің адамдық қадір-қасиетін түсіну қарапайымдылық ең тәуір нәрсе ғана емес сонымен бірге ең ізгі нәрсе де жасанды кішіпейілділік жақсы қасиет емес кішіпейілділіктің жетімсіздігі дегеніміз ақылдың жетімсіздігі көрер көзге бола жасалған қарапайымдылық барып тұрған екі жүзділік. жалған кішіпейілділік те менмендік сияқты жиіркенішті арғымаққа міндім деп артқы топтан адаспа күнінде өзім болдым деп кең пейілге таласпа артық үшін айтысып достарыңмен санаспа ғылымым жұрттан асты деп кеңессіз сөз бастама жеңемін деп біреуді өтірік сөзбен қостама